хочу знать, что с утра случилось с солнцем. Хочу знать, будут ли дожди. Хочу знать, что с тобой стало свет в оконце. Хочу знать, где ты сейчас, где ты хочу знать Одинокий ангел плена Хочу знать Все ли свои мечты Дал разорвать Не говори, что жизнь не тлена Хочу знать где ты сейчас, где ты